Koala Koala. O mundo sem cor. <laughs> Fiquem tranquilas, meninas. Alguma coisa estranha está acontecendo com o vulcão contador do tempo, mas eu tenho certeza que a mala pode ajudar. É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! O que temos aqui? Oh! O mundo está perdendo a cor e ficando assim nada a ver, e a gente vai pescar, Joana! É, não faz sentido! Vamos descobrir o que tá acontecendo, Zeb! Esse cinza todo tá me dando muito medo. Calma, seu Guido. Respira. A gente não tá entendendo nada. O que é que tá acontecendo aqui? <laughs> Ai, por favor, Guidinho, tenta contar pra gente o que tá acontecendo. Desiste, Lilica. Ele só chora. Esse Guido não pode ajudar. Ajudar? Guido <laughs> é um perdido. <laughs> Vou ficar sozinho. calma, seu vulcão. A gente vai achar o Guido Ancião. Como ele teve coragem de te abandonar e deixar o mundo Ripilica ficar desse jeito? Ah, Lilica, pra onde você vai? Nós vamos, vem, dona, pra Floresta das Araucárias. E por que você acha que o Guido Ancião vai estar tá lá? Não é possível! Alguma coisa aconteceu. O Guido Ancião não some assim do nada. Ele deve ter se perdido, sei lá. Qual é o melhor lugar pra se perder na floresta? gelo ficar cinza. Temos que correr. Hã? Você tá ouvindo esse barulho? Será que é o Guido Ancião? É o cajado dele! Oh, ancião perdido! Perdido, né? Eu posso ficar com esse cajado? Ah!

tinha desistido de cuidar do vulcão. <laughs> o senhor está pronto? Uhum. Obrigado pela ajuda,